रहीम अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं बहुत शुक्रिया आप सबका आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल का आलू पालक बनाएंगे बहुत मज़े का बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी देखिए एक कप मैंने ऑयल ऐड किया है पतीले में गर्म होने पर एक टी इसमें मैं ज़ीरा ऐड किया है इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ये मैं डेढ़ किलो पालक का बना रही हूँ दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं जो बिल्कुल फाइन चॉप कर लिए थे इसको हम थोड़ा से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके देखिए प्याज हमारी अच्छी सी हो जा रही है से हम इसको और फ्राई करेंगे अभी एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया इसमें थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तकरीबन दो इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया बहुत मज़े का लगता है इसमें अदरक कतरी हुई पड़ी हुई दो हरी मिर्चें मैंने मोटी मोटी काट ली इसको ऐड कर रही हूँ देखिए दो बड़े साइज़ के टोमेटो हैं चाहे तो आप तीन मीडियम ले लें इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था इसको ऐड कर रहे हैं इसको हम अच्छे से भून लेंगे वन टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून नमक वन टीस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च वन टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड किया है इसको हम अच्छे से भून लेंगे मसाले को बहुत मज़े के लगते हैं इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ये देखें मैंने तीन बड़े आलू लिए थे उसको मैंने काट लिए चौकोर चौकोर इसको ऐड करेंगे हम मैं ये मैंने डेढ़ किलो पालक लिए इसको बिल्कुल बारीक काट के रख लिए इसको अब हम ऐड कर रहे हैं पालक बहुत अच्छे से धो लीजिएगा वरना इसमें मिट्टी भी होती है तो खाने में किरकिरा बना जाता है इसको बहुत अच्छे से धो के साफ़ कीजिएगा इसको हम अच्छे से थोड़ा सा तल लेंगे उसके बाद 15 से 20 मिनट तक इसको धीमी आंच पे ढक कवर करके इसको और 15 से 20 मिनट तक ये देखें हमारे हो चुके हैं पालक भी हमारी गल गई है आलू भी अच्छे खासे गल गए हैं अब हम इसकी बुनाई कर लेंगे देखें पालक कितनी अच्छी से गल गई है बिल्कुल आलू चेक कर ले इतना आलू में कसर है अभी कि हम इसको भूनेंगे तो ये आलू हो जाएंगे वरना फिर आलू टूट जाते हैं कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया है बहुत ज़बरदस्त लगते हैं इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा जो पानी है वो भी इसका खुश्क हो जाएगा एक हरी मिर्च मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ कतरी हुई ऑयल हमारा आ चुका है ऊपर और थोड़ा सा भी इसको और भून लेंगे अब ये देखें बिल्कुल लास्ट में मैं एक टीस्पून कुटा हुआ मोटा धनिया डाल रही हूँ और हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया ये बहुत मज़े का लगता है इसको आप बिल्कुल एंड में डालिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है फिर थोड़ा सा मोटा कोटा हुआ भुना हुआ धनिया है ये देखें हमारा आलू पालक बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल का देखें कलर देखें कितना खूबसूरत कितना ज़बरदस्त लग रहा है बिल्कुल इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरे चैनल पे जो नए हैं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़